何を見つめてる誰を思っているんだろう問いかける術もない日々優しさの雨が降る触れた感傷の輪郭涙でにじむ愛しさそばにいられるこの距離が嬉しくて